අපිට ලැබිලා තියෙන මේ දහන්නමේ දීමනාව සහෝදරවරුනි මේක රජයෙන් ලැබිච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ගරු සභාපතිතුමාගේ සහෝදරයා තායිලන්තයේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් එතුමා මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට ඒ විශ්වවිද්‍යාලයක වැඩ කරනවා. ඉතින් මුළු ලෝකෙම අද අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙලා තියෙන කනගාටුදායක තත්වයට ප්‍රසිද්ධියක් ලැබිලා තියෙනවා. එයනොයි උන්වහන්සේගේ චේතනාව මත තමන්ගේ රටට තමන්ගේ ගමට යම් කිසි සේවයක් මේ අවස්ථාවේ කළ යුතුයි කියන පරම හැඟීම ඒ උතුම් හැඟීම පෙරදරි කරගෙන අපට මං හිතන්නේ මේ මුළු පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශයටම යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා ඒක හරිනම් සහෝදරවරුනි අපේ ගරු සභාපතිතුමාට පෞද්ගලිකව ලැබිච්ච ප්‍රදානයක් ඒක එතුමාට වෙනම දී ගන්න තිබුණ සහෝදර නමුත් මා කෙරෙහි ඒ වගේම මට ප්‍රථමේ මේ ප්‍රදේශයේ හඳුන්වන තමුන්නාසල කෙරෙහි තිබිච්ච ඉමහත් භක්තිය ඒ වගේම ආදරය ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ පිහිට විය යුතුයි කියන ඒ බෝධිසත්වයේ ගුණය නිසා එතුමා මටත් යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා මේක ගම්වාසීන්ට බෙදලා දෙමු කියලා නමුත් මම එතුමාගේ දෑතින් මේ ටික තමුන්නාසලට දෙන්න තීරණය කරා. ඉතින් මෙතන කිසිම දේශපාලන ભેදයක් ඇත්තේම නැහැ. මහාචාර්ය වල්මෝරුවේ පියරතන ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ අපි හම්බුන්නේ මම මේ පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශ සභාවේ කුසිගම කොට්ටාසේ මන්ත්‍රීවරයා ඔබ වහන්සේ එවල තිබ්බ කාල් ටික අපි දැන් බෙදුවා අපේ ගරු සභාවතුමත් එක්ක එකතු වෙලා ඇත්තට වශයෙන්ම අපේ රට ගැන හිතලා ඔබ වහන්සේ කරපු ඊමහත් පරිත්‍යාගයේ අවස්ථාවේ හැටියට මේ කාලේ හැටියට බොහොම වටිනා හම්බුන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රුසිගම ආරියගම කියන්නේ ගොඩක් දුෂ්කර පළාත්. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට අපි මේ බෙදලා දෙනකොට බොහොම සන්තෝෂෙන් බුදු සරණයි කියලා අරගෙන ගියා දරු හාමුදුරන් වහන්සේ ඉතින් ඇත්තටම අපේ හදවතේ තියෙන මේ සතුට තමයි ඉතින් ඔබ වහන්සේට මගේ নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය ඔබ වහන්සේ ප්‍රමුඛ විශේෂයෙන්ම තායිලන්තයේ භික්ෂු සංවිධානයේටම ශ්‍රී ලංකාවාසී වෙනුවෙන් අපි පුද කරනවා කියලා මම ඔබ වහන්සේට নমස්කාර පූර්වක ප්‍රකාශ කරනවා. පොඩක් විනාශ කරන්න කරා. ආමුදුරන්ට වීඩියෝ ගවන්න එපේ. ගන්න ගියා. අපි යනවා. ආවක් විශේෂයෙන්ම අද වර්තමානයේ තුල මේ රටේ රට වෙලා තියෙන ඊටාම අසීරු අවස්ථාවක් රට ඊට ආර්ථික වශයෙන් දුර්වල තත්ත්වයේ තියෙන මේ අවස්ථාවේදී අපේ ආදරණීය ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් මාගේ සහෝදර වල් මහාචාර්ය වල්මොරුවේ පීරතන අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරන්නේ තායිලන්තේ. එතකොට තායිලන්තේ බෞද්ධ ජනතාව සහ එහි ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් මේ ලංකාවේ මේ තත්ත්වයෙන් මුහුණ දෙන ඊටාම අමාරු ආර්ථික අපහසුතා තියෙන අයට බෙදා දීම සඳහා සාල් පරිත්‍යාගයක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අද පල්ලේපොළ කොට්ටාසේ මේ රුසිකම යම්පියස උන් කොටගෙන අපේ නිහාල් කරුණාම් තිලක අපේ ආදරණීය සහෝදරයාගේ ඉල්ලීමට අනුව ඒ තමුන් වහන්සේලාට අද මේ සහල් බෙදා දීමේ කටයුත්ත අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මම කැමති මුළු පල්ලේ පොළටම දෙන්න තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී මේ රජයේ රැකියා කරන අයට පවා මේ අවස්ථාවේදී තාම අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද පල්ලේ පොළ ගත්තත් පවුල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේකෙදි වඩාත්ම දී යුතුයම කණ්ඩායම තෝරාගෙන ඒ සඳහා අද මේ කටයුත්ත ඒ සහල් පරිත්‍යාග සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන මේක තමුන්නාසලාට මේ පවතින තත්ත්වය තුළ යම්කිසි සාහනයක් වෙයි කියලා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව අද දින පැමිණ සිටින සියලු දෙනාගේ මාතරයි ඇත් වශයෙන්ම අද ජනතා දුරටත් සතුටුයි කියලා අවස්ථාව මොකද ආර්ථික අර්බුදයේ වගේම ආහාර අර්බුදයේ පැවති අවස්ථාවක අපේ ගරු රාජ්‍ය සභාපතිතුමාණන්ගේ ඔබතුමන්ලා කෙරෙහි ඇති අනුකම්පාවෙන් ටිකක් හෝ මදක් හෝ පොඩි ස්ථානයක් ලබා දීම සඳහා එතුමාගේ උනන්දුව මත තායිලන්තයේ ආධාරයක් එතුමාගේ සහෝදර හාමුදුරන් වහන්සේගේ හැකියාව පරිදි තායිලන්තයෙන් සහල් ලාගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. එම සහල් පළමුව පළමුව අධියර ඔබ තමන්නාන්සේලාට ලබා දීමටයි අපි අදහස් කරන්නේ. ඒ නිසා සහෝදර භාවිතුමාගේ මල්ලි කෙනෙක් වන මේ තුමාණන් වහන්සේ වැඩම වෙන්නේ තායිලන්තයේ එතුමා උන්වහන්සේ වන්මෝරුවේ පීරතුරු හාමුදුරුවෝ නමින් ඔබට කවුරුත් දන්නවා මට කඩේ හඳුනනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ ලංකාවේ විශේෂ ජනතාවගේ මේ ආර්ථික පරිපීඩනය දැකලා ඒකින් යම් තාක් දුරට හෝ අශ්වසිල්ලක් කරන්නට උදාර මෙහෙවරක් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඒ පෙහෙමරේ එක් අඩිතාලමක් හැටියට සභාවේ තමට කිව්වා අයිති බාර අරිෂ්ණෝනායි tidak pernah sama tidak pernah